ちパルスを送るひたすら めに旅立ってシェルチャー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 グラディオンと共に立ち向かう優勝マジかよ、うん、そっかジャンがフェンシングのフランス代表ってわけかすっげえまだ予選だよ本番は世界大会だしそれになんだよテンション低いな嬉しくないのか嬉しいよ嬉しいけど正直納得いかなくてね僕がこのカップを手にできたのはのは 彼が出場していなかったからなんだ彼シャルル・ジゴールまたの名をフランスの小さな英雄前回の大会で僕が決勝で負けた相手だ彼の剣さばきは大人顔負けまさに天才だよあ出てこないやつが悪いんだろ違うんだシャルルもマジカルゲートにとらわれた子供たちの一人なんだ <laughs> そうだったのか悪いことを言っちゃったな 気にしないでよケントが悪いわけじゃないんだでそっちはどうだい静かなもんさここんとこグラディオンからも連絡がないしそう大変だと思うけど頑張ってそれじゃまたなよし も翔さんもたくさんの子供がマジカルゲートに捕らえられているんだ俺ももっと気を引き締めなきゃ かああ新郎ブラザーズじゃないかえーとどっちがどっちだっけ僕が智之です今日は助けてもらったお礼が言いたくてありがとう健人君。よせよこそばゆいやほら智也兄さんもけじめをつけなきゃってあんなに言ってたじゃないですかすまん弟が 智之が世話になったまったく素直じゃないんだからいいってことさまた剣道の稽古してたまあねこれも地球の平和のためってもんさすごいわ剣道くんかっこええねえ僕にも稽古やらせて、うん、おいおいねえねえやらせてよ俺も付き合うぜ剣と一人に苦労させちゃ気が引けるよ 僕たちもお付き合いさせてもらいましょうよ兄さんみんなよしやろうあ今日一ああいやわかんないなこういうノリ足が痛いよ ケントはこんなことしょっちゅうやってんのか気候したる僕はこんな全近代的な訓練には不向きなのだ苦しいね兄さん、うん、だらしないわねだってさうんえいっ、うん 久しぶりだな勇気剣俺は再びお前とグラリオンに挑戦する逃げることは許さん誰が逃げるもんか待っているぞ勇気剣ケント君ごめんよケント僕のために怪我を平気平気大したことないよな それよりみんな早くうちに帰るんだじゃあ ガルーンからの挑戦状が来た出撃だケント分かってる分析終了ガリュンがいるのはファイティングフィールドだぴょこ他のウェーブナイトの侵入を防ぐバリアフィールドが展開してるぴょこだろなガリュンが望んでいるのは正々堂々の戦い私もそれに応えねばならない縮小オイラたちが一緒に行ければなミーたちはあなたの勝利を待っています信じているぞビシッと決めてこいよ 顔色が悪いぞ大丈夫大したことないよ体の調子が悪いとウィープダイブに影響するぴょっこなんでもないってほらこの通りな心配すんなって行こうグラディオンガリューンが待ってる緊急発進スタンバイグラディオンシュート 決着をつけてやるベチェンジグラディオファイターモード 者には霊をもって答えるのが今こそ真の姿を見せてやろうファイターモードのガリュンかすごい迫力だ背中がビリビリするそしてもう一つ フランスの小さな英雄シャルルじゃないかこの少年マジカルゲートに捕らえられた子供たちの中から選び抜いた俺のウェブダイバ力技精神全てにおいて勇気検討をしのぐ戦士俺とこの少年は強敵との戦いを求める戦士の本能でつながっている俺の手の内は全て見せたこれで心置きなく戦える ガレ一つ聞きたい何だお前はデリトロスの下で戦うことに何の疑問もないのか疑問だと今のお前はデリトロスに利用されているんだぞお前の誇り高き戦士の魂がうずきはしないのかデリトロスのための破壊兵器となって悔いはないのかつまらんことを聞くな俺の戦いは誰のためでもない俺の望むものはただ一つ お前と正々堂々と戦い決着をつけるそれだけだ我流くどいぞグラディオ言いたいことがあるなら戦いで語れ武器選択グランブレードグランブレードこうしているだけで飲み込まれちゃいそうだ 差がでてしまうとはな所詮お前のウェブダイバーでは相手にならないかそれは違う力や技選手としての能力そんなものでウェブダイバーの価値を決めつけるなならばその証見せてもらおう なぜ剣を止めたあの時だあの時私の挑戦状がお前を傷つけたのだ立ち筋が鈍っていたのはそのためか何剣本当かごめんよ黙っていてなぜだなぜ不利と分かっていて出撃してきたのだそんなこと関係ない悪い奴を倒すのが 俺の使命なんだそれにグラディオンが逃げたみたいに思われるのが嫌だったんだケントそうか今日の勝負はここまでだし勘違いする今のお前を倒すのは俺のプライドが許さないすまん勇気ケントわざとではなかったにしろお前を傷つけてしまったガリューン 竜の作ったファイティングフィールドに強烈なエネルギーが迫ってきているピョコこのジャギはなんだあれはデリトロス様何をしているのだガリュ流グラディオンにとどめを刺せ デリトロ様しかしこの千載一遇のチャンスを逃す気かグラディオンと戦う機会を与えてやったのは誰だやれやるのだガリウンお断りいたします何戦士にとって正々堂々戦って得た勝利こそ尊いのおのれわしに逆らうか必ずグラディオンを倒しますその時までしばしご猶予を の愚か者がどうやらお分かりいただけないようですの己ならばたった今から私は私の好きなようにやらせてもらう <laughs> 裏切りよったなこのわしを黙れ 誰であろうと神聖な勝負に水を差すことは許さんうせろデリトロス二人まとめて地獄に送ってやる死ねダイニングボルト バカ者が。このウェブダイバーにはあらかじめわしのジャギを組み込んであるこんなこともあろうかと思って用意していた人形よさあ我流くだらぬ誇りも意地も捨てて我が忠実なる駒の一つになるがいい行け我流 ピオンにとどめをさせどうしたガルー目を覚ませやるぞもう一度グランブレードだ今のケントの状態では危険だ い奴が心を奪われてデルトロスにもてあそばれているあいつはきっと苦しんでいるはずだケント二人でガリューンを助けるんだ分かったすごいエネルギーだ 今のガリューンは本当のガリューンじゃないパワーはすごいけど攻撃は単純だそこがチャンスだ待っていろ今助けてやるからな避けることも逃げることも考えないこの一撃で絶対に決めてやる行くぞ 一緒だありがとうケントフランスの小さな英雄シャルルが戻ってきたってみんな大騒ぎだよどうしたんだいケント実はガリューのデータが回収できなかったんだどういうことデータに戻せたんだけど回収前に突然消えてしまったんだそんなじゃあガリューンってウェブナイトは一体どこに ーデリトロス消えたくらい。